会社欲しいな、えー、よかったじゃんタクシーで行くかにゃんにゃんしようぜそりゃないだろうあ Uh. 何 Hey, Hey, bye! 適当に合わせといてさ 死ぬぞこれや勘弁してくれこの通りだ いそこのあんた何しに来たこの辺で筋もんに飲ませる店はないよ立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが今もいるかあんたまた登場界の若い衆かいやそうじゃないあんたらの店を地上げしに来たわけでもないよく言うなだったら立花不動産に何の用だ あの連中のことを知りたいだけだあんたらに迷惑はかけないあまり歓迎されてないようだな俺らはもうヤクザにうんざりなんだよお前らは心の水をゴミとしか思ってないんだろうが俺らにはもうこの場所しかないんだからよ んなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだふざけんなお前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ 少しは話を聞く気になってくれたがあんたらに怪我させるつもりはなかった俺は橘不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだあの人たちを売る気はないここの住人なら誰だってそうだん連中もここで地上げしてるんじゃないのか違うあの人たちは ヤクザの地上げから俺たちを守ってくれているあの人たちのおかげで今日のチャンピオン街があるなんだとそうでしょう小田さんどうも誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんかあんた仇の人間とか言ってなかったかなかなか信じてもらえねえが今は仇だ 前は堂島組にいたがな堂島組かよ登場界の中でもよりによって俺は組を破門された身だもう関係ねえその元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってるあんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでなああんた名前は 桐生だそんな話聞いてねえぞ待ってろ社長と話してみるわかりましたじゃあそのようにええそれじゃあ 社長は何つってたうちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる直接会うそうだそうか分かったもうここには来んなよここの人たちはヤクザが嫌いだそういやあんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当かま 一応ね社長の方針があるからさ方針この辺の土地はカムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだしうちの社長が言うにはここらはカムロ町の根っこだ俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってささっきのビルの時とは随分態度が違うんだな 白アビル <laughs> あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだあんたもスナック生瀬の店長見たろさも敵の被害者ですって面してたがよあいつらだってよそから流れてきた時元いた住人追い出してんだから因果応報ってやつだよま俺は社長のポリシーに従ってるだけでね 偉そうに言うつもりはないけどそれでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ俺は織田ってもんだ立花社長とは古くてな大抵の現場は俺が仕切ってるであんた結局どうするんだうちの社長に会いに行くのかああ会ってもう一度話を聞かせてもらう どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。俺らに金貸してくんな 適当に合わせて冷たいこと言うなよ他人には親切にするもんだぜ連れてってよ、ね、ちょっと貸してくれるだけでいいんだちょっとこれ良くないかなもちろんなんなら倍返しにしてやってもいいぜえっといつぐらいに返済してこごちこごちゃうっせえな細けえことはいいから金なら出せよ俺えっ それでよあおおってせえなメルカ教えてそりゃないだろそれ取れねえだろお前起きないだろ今日もか会社欲しいなおいおいそこの兄ちゃん何見てんでただで見てんじゃねえよ感染量だしな おいなんか言えよ黙って金出せ何な 俺取れねえだろタクシーで行くか今何してんのおお前モテないだろそこは適当に合わせといてさあおっと危ねえだろちょっと下がらおおそのつら気に食わねえだなんなんだパいえい、ー、このバカが せい らっしゃいませ <laughs> ありがとうございました 金出してもらおうあれ 俺は立花から呼ばれてきたんだお前ら立花不動産の人間じゃないのかここに社長はいませんよ後で来ることになってるはずだ部屋で待ってろと言われた <laughs> それは何かの間違いじゃないですか何うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね 若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれとなんだろう織田が俺回れ右すんなら今のうちだおとなしく帰んなら見逃してやるよてめえ聞こえなかったのかさっさと帰れっつってんだろうが俺はここんとこ どこ行っても歓迎されやしねだが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだだから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎どげお前らじゃ話になんねえガキが土地狂いやがって どうなっても知らねえぞ そうようにさっきの連中をけしかけたのだなんでだあんただって俺たちを品定めしてたろならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思うんですさま腕っぷしはそれなりみたいだけどあの立の社長がわざわざスカウトするほどかと言われると 部下に襲わせるだけで俺の何が分かんだだからさやっぱ自分でやるしかないみたいだよいや仕事を人に任せられないってのはしんどい河村町で不動産やってると荒事も多くてさ俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよ とは違うと言いたいわけか大したもんじゃない元極道の半端もんといい勝負だだったらお互い手加減はいらねえなそのつもりでかかってこい マンで勝つかよ <laughs> 信じらんねえ小田 <laughs> 納得しましたか小田さんええ俺の、負けですよ社長 どうなってるあんたも承知で織田に俺を試させたってことなのかええ織田さんは私にとってかけがえのない片腕ですだから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありましたそうかよ俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた立花そろそろ腹ん中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだ いいでしょうですがその前にあなたはこのカムロ町という町を何と見ますかカムロ町 <laughs> さあな質問の意味がわかんねえ私はね桐生さんこの町は堂島組をはじめとする東場界の餌場であると見ています一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる 人や金そこから溢れる甘い汁は全て登場界の極道たちに吸い上げられる何が言いてんだ登場界が力で光り輝かせるこの町に私は風穴を開ける人間ですこんな風にね 私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたいですがまだまだでしてね今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですがいずれは殻の一粒を手に入れて 神室町の支配者層に食い込むつもりですあの土地はそれだけの価値を生みますあんたは一体桐生さんがご存知かどうか東上会という組織は決して一枚岩ではありませんその証拠に東上会にはこの私に協力するある一人の人物がいますそして 私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ登場界の内通者ってことか誰なんだそいつはあなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は登場界直系堂島組若頭風間慎太郎です なんだとおやっさんがあなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね風間さんの隠し持つ空の一坪の情報を探れと風間さんが隠し持っていた情報 それは殻の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間つまり私のことですあんたが我々は殻の一坪をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいるいずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう本気で潰しにかかってくるはずですが それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前あの人が刑務所に入るよりも前のことです風間さんはクゼがあなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました いくらお休んでもそんなことまでわかるわけないだろ風間さんは堂島組どころか東上会という組織で頂点へ上り詰めるだけの霧を持った人間ですその懐はあまりに深い風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずですそして 風間さんが空の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃないあの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずですだったらなんで今上エさんは無所に入ってるんだそれすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています さんの意思を託された人間だって証拠はあるのか風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になるとこれはあなたも見覚えがあるはずです風間さんが沢村由美さんから そうですねおやさんあんたにこれを渡したのかあなたにお渡しするよう預かっていただけですあなたから風間さんにお返しください全てが片付いた後で俺にはまだおやさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかった の人は俺に何かを望んだ俺はいつでもそのために命張る覚悟だあの日ボヤさんに逆らって極道になった時からそう決めていたではこれから